tam juta bro nggak bisa lagi gue jadi achiever dia punya deh Manfaat semua ini уебало. Ну, Ту, что? Камень, камень. Сначала пиздатая, а потом Ты, сука, так мать, так меня, так меня играй, так меня играй, так меня играй, так меня играй, сейчас, сейчас придумал, сейчас придумал, подожди. Прошу прощения, прошу меня, почему? Еще. Маму строгу так мать! Чего, блядь? Прошу прощения, папа, извиняйся. Ты, ты из фрикс. Извиняйся, извиняйся, извинись. Ты что, на своих прыгаешь? Извиняйся. На коленях, блядь. Извиняйся, это не Холодный ветер дождем Силься сюда. Все говорит об одном, что нет и обратно, что ты мой лапушок, а я не твой Андрей, что улюбил наше тело, подай. Ой, ой, ой батарейка, ой, я ее, батарейка. Я тосковал по тебе, минуты расставания. Дым на плену, <laughs> в угаре пьяном. Жизнь моя ну. пошла по ресторанам. Грустный саксофон. Да что для тебя? Тоску нагоняет. И твой образ предо мной всплывает. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. <laughs> Тебя